Azken urteotan gazteok emantzipatzeko etxe bizitza komunitarioen inguruko hainbat lanketa berritzaile egin dira hainbat herritan. Hoien adibide dira usurbil eta horereta. Bi kasu hauek ezagutzeko aukera izan dugu. Eta era berean lasarte horiara ekar daitekela uste dugu. Gazteen eta EH Bilduren artean ea aurrera eman daiteken. E, oinarrizko eskubide hori bermatzeko dire laguntzen bidez, eta etxe hutsak betetzeko zubilan egingo duen bulego batek erraztasunak eskainiko dizkigu pauso ematerako garaian, horrez gain etxe gabetzeak ekiditeko beharrezko neurriak hartuko ditugu, eta helduentzako eta dependentzia duten pertsonentzako etxe bizitza dotazionalak abian jarriko ditugu. Ba, beraien autonomia galdu gabe, ba, beraien etxeetan bizitzeko aukera eduki dezaten.